Sosial ödənişlərdə yeni artımlar 1,9 milyon vətəndaşı əhatə edəcək. Bu barədə Koronaya Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncama əsasən minimum pensiya 280 manata çatdırılacaq, müavinət və təqaüdlər artırılacaq. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti təkliflərini 10 gün müddətində hazırlayaraq dövlət başçısına təqdim edəcək. Beləliklə, minimum aylıq pensiyanın məbləği də 16,7% artırılaraq 240 manatdan 280 manata çatdırılacaq. Bu artım 100 minədək pensiyacını əhatə edəcək. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski xalqa müraciətində Fransanın onlara tanklar göndərdiyini açıqlayıb. Zelenski tərəfdaşlarına səslənərək daha çox texnika vermələrini bildirib. Bu bütün digər tərəfdaşlarımıza açıq siqnaldır. Qərb tipli tanklar hələ də Ukraynaya göndərilməməsinin heç bir məntiqi yoxdur. Fransa Ukraynaya müdafiə dəstəyini artırmaqla yeni səviyyə qaldırır və bu ideyaya görə prezident Makrona təşəkkür edirəm. Ehtimal edilən sülh barədə isə Zelenski bunları deyib. Biz təşəbbüsümüzü bütün liderlərlə müzakirə edirik. Bu 10 açıq maddədən ibarətdir. Bütün təhlükəsizlik aspektləri, ərazi bütövlüyümüz, Rus qoşunlarının Ukrayna ərazisindən tamamilə çıxarılması və ədalətin tam təmin edilməsi, yəni hücuma Ukrayna və Ukraynalara qarşı cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyanların hamısının cəzalandırılması, eləcə də bütün zərərin ödənilməsidir. Düşünürəm ki, bu hadisələrdə ə, e, bu insanlara Tərtər hadisələrində sonra bəraət alan e, və böyük işgəncələrə məruz qalan, istintaqlar zamanı e, müstəntiqlər tərəfindən ədalətsizliklə üzləşən e, bütün insanlardan, onların ailələrindən üzr istəməklə bərabər o adamların şəxsən bizdən də millət vəkillərinin bir çoxundan da üzr istəməlidirlər. Çünki o adamların ailələri ilə bağlı onlar gəlib valideynləri belə-belə göz yaşı töküb də, bizim uşaqlarımızın günahı yoxdur, dövlətə canımız qurban olsun, nə də suçlandırırıqsa suçlandırılaq, amma casusluq biz erməniyə işləyib vətənə xəyanət eləyənlərdən deyilik. Bu bizim üçün çox ağır mənəvi yükdür, deyib ağlayan valideynlər. Uşaqları məktəbə getməyə utanan o uşaqlar ki, o valideynlərinə o damğalar vurulmuşdu, evlərinə, o məktəblərə gedənməyən uşaqlar. Biz bunlarla bağlı müraciət eləyəndə bizi də ittiham eləyirdilər ki, siz casusları müdafiə eləyirsiniz. Amma biz casusluq müdafiə eləmirdik. Biz deyirdik ki, bu məsələlərə təkrar baxılsın. İnsanlar ağlayır, yalvarır, deyir ki, yenidən ədalətli baxılsın. Mənim özüm neçə dəfə bunu sübut eləməyə çalışmışam ki, siz nə danışırsınız? Mənim həyatım 19 yaşından ictimai siyasi həyatda olan insanam. Mən casusluq müdafiə eləməmişəm, amma haqqları müdafiə eləyirik. İndi bu adamlar çıxsınlar, o insanların valideynləri ki, onlar ürək ağrısı ilə insanlar içinə çıxa bilməyiblər. Onların evladları məktəbə gedə bilməyib. Birincisi çıxsınlar televiziya ekranlarına necə çıxıb ittiham eləyirdilər ha. Qabaqca, bax eləcə şəkildə də çıxsınlar, oradan zəhmət çəksinlər, üzr istəsinlər.